Mo ni amo pag um, ilaw mo na. Oh. Ah, nay. Nanawag dai si Edgar gabi. Oh, nawag daw imo na. Ano nanawag dere. Edgar. Hmm. Oh, mo ni kaon nga oh, mangga dengan daghan ka. Ubos ang mangga pod. Oh. Kahit eh, pagkaon mo niya po. Oo. Oh, oh. Kita sa ina. Ano na? Oo. Ah. Ah. Eh, sa bata na yung kata sa ina. Ano? Kaya, <laughs> mm. eh, wa sila. Bahalag mangga basta kay labing. Ah, kaon gum gumanggaw. 53 anyo sa anniversary sa kasal. Muna ninyo idna. Oh, kamong ide po da. 23. mag-celebrate po. Siya may ingon 22 Julio Robatulin. Hmm. Yang ikay. Oh, napa yung video-video, special video ni Kabirids. Ah, oh, na timing ba? Oo, na ano timing ba? Ang kaya nga ako na vlogger na magkaroon sa kuan YouTube. Happy Oh, kini ang ika-53 katuig sa ilang kasal anniversary ni Crispin Globa o ni Crispin Magdalena Globa. Wala yung edad mo? 73. 23. Christian. Thank you, Lord. God bless you. Iya, ma. Hmm. Ah, uh, sentay. Cinco. Karong pang Enero. Enero. man. Hmm, thank you, Lord. Ah. Blessing na sa kinabuhi. Kita nagkahiusali ni sa. Mm. Yeah. Hmm. Murata gitu. hmm. ni kita mo sa TV kanang sa kana bitong Jimmy Seven nga na interview inga na ona to. Butang nga unsa may music nga ako background ni kanang Love song, unsa may team song ni. Team song na to unsa to. Team song? Oh. na love. Oh, ha? No other love. No, no other love. No other love. Kisa nagkanta na, Tio? Ha? Kisa nagkanta na no other love? No other love. Laki man. Keto? No, other no other love. 1950. No Kuan. other love. 1960. Amo ron. 1960. Sinsay dos ang mong kuan. Ah, anniversary. Hmm. 22, 22. 22. Mm. Ako ba pwede na? Ah, no other love. Basta laki yan ang kanta na. Ah, laki. Okay. 22. Kantahe ko ng sampulan ng kuan. No, may kanta, kanta ko naman ay may. and warm my heart. Kanta mo ni. Ne. Now that I know. Sige, record ba na? The comfort of your heart. No other love. Nakalimot. No other love. Napa mo ni? Napa magkay plaka diya to no? Wala. Ang player. Asam player. Karaan mo. Iya. Panlabay na. to. Mauro ano ba itong puno sa una pa ito karoon ka na? No other love. No other love. Ah. Kalimot na ko anak eh. No other love. Kanta mo hmm. ah. na eh. Ako. Oh, basta mangita ko ani. No other love. Tagaan na, i-video tani, ikuha, pakita ang silang Kita na Edgar Fernando dito sa YouTube. Lucky, lucky ang nagkanta na. Hmm. No other love. Ano oh. Okay.